C'est parti pour la troisième euh, épreuve avec Raib qui part devant Emerald Ben. Raib, Emerald Ben, In Your Dreams, Shadowing également qui va se mêler à la lutte pour le commandement. Mr. Cranford, puis on trouve Subtropical qui contrôle the Vision of Force. Donc à l'avant, c'est Emerald Ben qui va ravir le commandement à Rahib. Emerald Ben est parti avec, Rahib Shadowing, In Your Dreams, un peu surclassé pour l'instant. Puis on retrouve Mr. Ticket Hold, Rochester derrière Vision of Trust Tropical. Emerald Ben, fidèle à son habitude, tient le bon bout à l'entame du dernier virage avec euh, Shadowing, Rahib et In Your Dreams. Il va tenter en retour en pleine ligne droite. Emerald Ben accélère maintenant. Attention à l'extérieur. Shadowing qui termine également bien. Shadowing Emerald Ben à l'intérieur se bat bien. Mais Shadowing a fini par prendre le dessus sur le grand ici favori. Emerald Ben revient à l'intérieur. Shadowing Emerald Ben. fait Drive in Your Dreams. Et c'est parti pour cette deuxième course, 850 mètres à parcourir. Iron Wolf bien parti à l'intérieur. City, Jacob, Sibeonowski qui tente de se placer. Kotawa Tony, au labo, Jack qui va essayer de surmonter son nouveau numéro. West Coast Warrior, Green Forest ramené en avant-dernière position. Et One Direction ferme le cortège dans la ligne droite pour la première fois avec Iron Wolf. Mirage qui tente de ramener maintenant s'aventure. Alors, Potawatomi à l'extérieur de City sur la board va se placer devant Siberian Husky, one-off euh, donc la labo, en première position maintenant. Siberian Husky est à l'extérieur, lui, du Gris puis Ensuite, West Coast, uh, Warrior Forest One Direction. Euh, avec Drummond euh, qui va se rabattre à tour de prendre le train à son compte maintenant. Potawatomi Tommy d'abord du tournoi à l'Arctique, qui tombe vraiment sur Iron Way pour la baude se caler à l'extérieur d'Alien Wolf euh, à présent et c'est qu'il en quatrième position, c'est Alien Masqué qui a un parcours lui aussi. Même en one-off, en dehors donc de Bug, West Coast Warrior suit, euh, c'est Masky qui qui reste pour caché en avant-dernière position. Et One Direction ferme le cortège à 700 mètres euh, de l'arrivée, Ottawa Tony qui avait bien couru la dernière fois, qui compte une longueur d'avance sur Iron Wolf. Pour la bourde, le favori n'a pas encore réagi, c'est Iron qui va essayer de se rapprocher maintenant. Et une pression sur les barres, West Coast Warrior, Bug, Green Forest uh, qui est sollicité avec One Direction uh, lancé de loin par Bachamia, 4 à 100 mètres de l'arrivée. Attention, surprise Potawatomi au labo Iron Wolf vont essayer de revenir. West Coast Warrior contourne également le peloton Saturn Husky et sous pression. Dream Forest en pleine ligne droite, Potawatomi, Iron Wolf avec Olabo euh, qui va foncer maintenant sur Potawatomi, Saturn Husky, Dream Forest lancé à l'extérieur. Olabo qui prend l'avantage sur Dream Forest et Saturn Husky. Oh la Baude à l'avantage sur Bug qui va bien terminer lui aussi mais oh la Baude va l'emporter pour la deuxième place ce sera Bug ensuite Green Forest et les autres. le c'est parti donc hein, pour la cinquième épreuve. Hein, bon départ pour le favori Marauding. Pour l'instant, Gunston est complètement à l'extérieur. Licario également sollicité. C'est Licario qui va partir devant Gunston. Marauding euh, à l'extérieur de Gunston. Et on trouve Wild Horizon, Heidi Carroll Trail, Sacred Trail et finalement In Million. L'avantage donc pour Nicario qui prend une nouvelle d'avance sur Gunston Marody ne euh, se place pas toujours, euh, il se retrouve sur l'arrière-main de Gunston, Wild Horizon High Guitar Trail et puis on retrouve Sacred Flame qui précède King et Million. Fidèle à son habitude, euh, va se produire en fin par parcours. Marody passe devant Gunston pour se mettre dans la foulée de Licario, le meneur. Licario et Gunston revient donc à l'intérieur, force Marauding à l'extérieur, puis on retrouve Wild Horizon. Aïdita Trail, elle pousse tranquille en cinquième position, puis on retrouve Sacred Flame et finalement Emilium à 400 mètres du poteau avec Licario. Marauding maintenant se porte à son extérieur Gunston ID Tarot Trail est dans une striking position derrière le favori. Wild Horizon Sacred Flame et finalement In a Million. Les chevaux vont entamer le dernier virage avec maintenant Licario Marauding en sous pression. Iditarod Tarot Trail est complètement à l'extérieur. Licario Marauding, Iditarod Tarot Trail, Iditarod Tarot Trail Marauding entre les deux chevaux. Il n'aura pas le passage Marauding, Iditarod Tarot Trail, Iditarod Tarot Trail Marauding. Ensuite, on retrouve